imbi la yesu na beto yayae betaimbilila yesu la yesu na beto imbi la yesu Banane, banane. T'as la bonne banane. Banane, la bonne banane. ya ya Tata, j'ai passé la nuit d'hier en train de réfléchir par rapport à la réalisation de mon projet. De quel projet as-tu, ma fille le projet est de créer mon entreprise et d'être chef d'entreprise. Ouh là là, c'est une bonne idée. Oui, Tata. Dans euh, ce projet, il te faut combien de francs pour réaliser ce projet Il me faut maxi 4 à 5 millions de francs. As-tu parlé à ta maman Non, Tata, puisque je vis avec toi, j'aimerais que tu ailles l'expliquer. Ok. Malgré que les temps sont durs, Ebon banan, banan, dansan pale banan, banan, banan, dansan pale banan, ankora men, dansan pale banan. C'est comme mieux ah. Merci beaucoup. Oh petit, yeah. veux-tu à descendre sur l'escalier banane, banane. Là, ça les bananes. Les bonnes bananes. Banane, banane. Là, ça les bananes. Entrez, madame. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Veuillez vous asseoir. Merci. Pourquoi êtes-vous au commissariat, madame Je viens renouveler ma carte d'identité. Où sont vos documents Mais voilà, monsieur le commissaire. Et où sont les frais de thème Mais voilà, attendez. Hmm. Non, mais. C'est 10 000 francs. Oui, papa, j'ai lu devant la porte 2800. Je dis bien, c'est 10 000 francs, madame. Papa, regarde. Ouais, papa, je vais amener 10 000 francs ou je n'ai que ça, papa. Mon fils. Revenez quand vous aurez 10 000 francs. Oh, oh, tu n'as même pas pitié de ta grand-mère. Tu ne me regardes même plus. Oh, quoi. Papa, tu n'as pas pitié de ta maman. Oh, oh, oh, papa. Hey! Cameroun, Yannoni. Oh, oh. Ouais. Et vous, monsieur Bonjour, chef. Chef, je viens vous causer un problème un peu sérieux là. Ce matin, l'un de vos agents a saisi ma moto en roule là. Je viens vous voir, peut-être que vous pouvez faire un truc pour moi. Non, mais je connais mes éléments, ils font toujours du bon travail. J'étais garé à côté de la rue là. Il vient me coller un motif, mauvais stationnement. Ce n'est que la moto, ce n'est pas un taxi. Il doit avoir quelque chose qui ne va pas. Rien, rien de spécial. J'ai présenté tous mes papiers, chef, j'étais en règle. Mais... C'est simple, donnez-moi 10 000 francs. Chef m'a pris le matin, je n'ai rien travaillé, je sors de la maison. Vous pouvez faire un prêt. Une personne prêtait de l'argent, chef. Ok, revenez quand vous aurez 10 000 francs. C'est la moto qui me fait vivre, la famille à la maison à nourrir, chef. Remettez-moi au moins la moto. Je travaille, peut-être que je vais venir vous faire un petit geste. Oui, allô Oui, je compte payer la scolarité des enfants cette semaine. Oui. Oui, oui. Oui, chérie, moi aussi, je t'aime beaucoup. Je frère. Ça, fait un bail là, on te ah. voit même plus dans le secteur. Il y a quoi non mais, voilà, c'est là moi. Mais je suis venu à la maison deux fois. Je demande à la dame là, elle me dit que tu sors. Et quand tu sors là, pour te revoir encore, c'est un problème. Apparemment, tu as un nouveau business là, mon frère. Est-ce que tu es passé à mon bureau Quand je viens au bureau, la secrétaire là me menace que quand je viens, c'est seulement pour te demander l'argent. Mais toi-même, tu sais, quand je viens là, elle dit qu'elle m'a remarqué. Comme quand tu es là, elle me dit seulement que tu n'es pas là. Que je dérange et tout et tout. Mais toi, là partout où tu vas, il te faudra plus de temps. Mais bébé, je Mais bébé, quoi, prends-moi de l'eau là, tu pars déposer, tu finis le travail, tu me cherches à manger, puis tu passes chercher les enfants à l'école là. Regardez-moi ces choses là. Ouais. Mon gars, toi aussi, avec tout le travail qu'elle a là, tu ne pouvais pas au moins l'aider en allant chercher les enfants Avec les femmes, on ne les laisse pas des espaces. Ah, mon frère, tu sais que je voulais seulement apporter ma part de contribution. Tu tu as compris. Ça, ça c'est entre vous. Moi, tu sais pourquoi je suis là. Donc, si tu peux, un peu comme d'habitude, quoi. Hmm. Toujours l'argent. Non, je sais pas je ne lui laisse pas mon prêt. Mais au lieu de prendre 500 000 francs, 2 000 là, tu m'en c'est fini là. Passe dans mon entreprise, je te donne un emploi. Oh, ah, voilà. Comment Sors de comme on a ça, ah Ce matin, j'étais les Banane, Je me en me disant mauvais. les bananes. Les bonnes bananes. 10 000, mon pour faire quoi les Gâteau le matin. les bonnes bananes. Ah, tu vas faire comment maintenant les bonnes bananes. Petit passe. On n'a pas le temps. On gère les grands problèmes ici là. Eh, regarde les bananes hein? Tu vas faire maintenant comment cul, dis donc, petit frère. Banane, banane. Ah, on va gérer. Moi-même, j'ai un problème que banane, je dois gérer. Banane, banane. Banane, banane. banane. Banane, banane. banane. Banane, banane. banane. Banan, banan. That's up for the banan. Banan, banan. That's up for the banan. Woti jing ning heng Afriki je ya wiyo Banan banan. Qu'est-ce que c'est la quoi ça là? Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la quoi ça là? Depuis le matin pas Qu'est-ce que c'est là? Morning. Ça va. Maman, ça va, mais il y a un petit problème. Ce qui m'amène chez toi, c'est que notre fille veut ouvrir une, euh, une entreprise, d'être une chef, euh, chef d'entreprise. Et c'est pour cela que je suis venue vers toi. tu commences, il nous faut 5 millions pour mettre ça en tête. 5 millions. 5 millions Millions Où est-ce que je vais trouver cet argent Toi-même, tu connais ma situation. Maman, Comment tu veux que ta fille soit comme toi-même Tu vas te débrouiller. J'ai une tontine que je vais toucher à la fin du mois. Mhm. Comme on emprunte aussi l'argent, mais je ne peux pas avoir 5 millions. Ce que je vais trouver, je vais t'amener. Il faut que notre fille aille de l'avant. J'irai aussi à ma banque pour prendre mes sous appelé hier, mais tu ne décrochais pas. Tu as, vu mes appels Si. Mais il fallait réagir. C'est juste que j'étais très triste. Triste pourquoi Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il y a J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Hein. De quoi s'agit-il Mes parents m'imposent un mari. Quoi Un mari Alors qu'on a un projet ensemble, cinq ans qu'on est ensemble, je viens même pour ça, pour qu'on discute des détails. Vous criez quoi toi, tu fais quoi devant la porte de tes parents Tu causes avec qui Toi qui es censé te marier d'ici quelques jours, tu fais quoi là Passe Et vous, vous voulez quoi, monsieur Je discute avec ma vous femme. Discutez avec elle, projet de mariage. Vous vous présentez chez qui C'est ma femme. son mari depuis quand Comment C'est ma femme. Que ce soit la dernière fois que vous venez ici, vous causez avec une jeune fille devant la porte de, ses parents. Vous n'avez même pas honte. Taliban banan. Banan, banan. dance for the banan. Banan, banan. Lebanon, banan. dance for the banan. Banan, banan. Ah mon petit, tu peux pas sur le territoire comme ça, la petite profond, on a ok, que ça, ça ouais, un peu oh, petit frère, petit fait sur le terrain de qui Petit faire le terrain là c'est pour qui Non, mon père qui m'a laissé ça. Tu veux voir ma tête, petit frère, le terrain là c'est pour qui On t'a dit de parler de plus là, tu là, fais quoi comme ça. Tu hein? C'est le terrain de qui si c'est comme ça, gâte alors, on venez vous venez ici là vous venez le Viens Qu'est-ce qui ne va pas ici On te dit de rester tranquille, tu dis que tu veux revendiquer. Fais, ne tente pas, ne tente pas. Oh, là tu es venu faire quoi Tu es venu Viens, viens, oh, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ce n'est pas parce que tu as le matériel, on va se plaindre. Tu as la chance de n'avoir pas le matériel. Tu fait quoi Viens, viens, viens, viens, viens. Banana. Banana. Não, tu banana. Banana. banana. Banana. banan banan mata abin ɗaukaka mata abin ko komai za a yi a duniya sai an yo da mata Hmm, muna da kima hmm, muna da gata hmm, muna da daraja auren dole ba shi da kyawu mata abin ɗaukaka mata abin girmama komai za a yi a duniya sai an yo da mata muna da kima nzeto yaya e la yesu la yesu na beto yaya e la yesu sasa dila yesu oketuba luvunu ya pamba yaya e. petasadi la yesu